assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu to yan uwa masu albarka nan ita ce jabalin nur wato wajen da ake ce masa mahbatul wahayi wajen da wahayi ya fara wa annabi sallallahu alaihi wasallam yau mun zo mu ziyara a cikin wannan safiya na watan ramadan wanda kuna kallo wato birnin garin makka <laughs> nan wai an fara hutu ne ana hawa wanda yana da matakala suna cewa daga can banda wato hanya ne wato a hakan an hauro an rage hanya to wannan matakali da kuke gani matakala matakala matakala wato ya kai matakala guda ɗaiɗaiɗaiɗai har matakala 800 matakala kusan 800 haka kullum manzan Allah yake zuwa o dubu ɗaya ɗari arba'in da biyar dina ya ce ɗari takwas daga nan ne kuma fota kalan ya fara to al'umma kuna gani kullum sai na rasu sallama yakan taso ya zo shi ya zo har wannan wajen domin ya shiga halwa a lokacin kafin ma annabta wanda lokacin ba gari ba ne nan yanzu mun fara wai mun hau zango na farko kenan wanda moto ma ba ta iya yiwa ta haunan sai in ta kai moto to wannan insha Allah yanzu za mu ci gaba da hawa ga nan sai da fati ga shak munir riga sai mal abbas ah, ainihin tunda na kula na ce goma in fito a haka sai dai na zifi to kafin rana wanda wato tafiya ne akalla shagal fati an ce ya kai kilomita nawa ne mita nawa kuke cewa eh Sheikh Munir ya kake wuce mu nan annabi sallam yake zuwa matakala dubu daya da arba'in lokacin da annabi yake hawa wato shi sallallahu sallama haka yake hawa sallallahu alaihi wasallam haka annabi yake hawa nan eh, annabi yana hawa nan eh, ya tafi har Allah sallallahu alaihi wasallama haka ne Muhammad ya wanda ya Allah muna hawa ga Sheikh Munir ya huta ya fara hawa sama ya huta gaba takalan ba a hawa har sai an yi dabara an yi hikima da yawa dai wanda suke hawa da yawa wasu ba su zuwa da azumi ah. daga farko zuwa aje matakala 1145 godiyar da muke wa Allah da bai sa hawa dutsen nan farali ne daga cikin farallin zuwa maka a hajji kuwa abin da mutanen ka suke ta rubutawa ke na kake musu raddi suna so su ce shi kar karka ba kanka wahala shi ne mai cikin shayar alhaji ya mu soye eh, walan ma kadainan nusuka to ai su ma ba su gudda shi daga cikin hawa ba su gudda shi daga cikin shayar alhaji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan yana ƙara tabbatar maka da cewa sha'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wasa bace lamari ne na gaskiya nan wani kwazazzabo ne wanda duk annabi yakan keto tun daga wancan manyan duwatsu da kuke hangowa haka da kuna hango su daga nisan gaske insha Allah yanwa ku kasance tare da mu har mu je mu mu kai ziyara ma shi sayyidina rasulullahi ma wannan wajen da yake zuwa yake yin halwa wanda yanzu anan wasu da suka hauro sun kai zango ya kai zango biyar wanda mu kuma yanzu haka zango na biyu kenan muka dakata insha Allahu to alhamdulillah duka dai ga zango na biyu ga sai di malam nasir wai ina muka zo zango na biyu mu ne kawai tafadda wannan yo an zo zango ma wannan guri dutse ne wai nan fa akwai wani muka riga mai tarihi ga mu nan mun zo da sanyi safiya dan mu je mu halarci mahabadil mahabadil wahayi wato gun da wahayi ya fara sauka babu shakka ba za ka rubuta tarihin musulunci ba ba tare da ambaton wannan tarihi ba tarihi musulunci ai ba zai rubutu ba gaba da mm. ai babu da ba ikra bismi rabbikal ladzi yawwa a nan qur'ani ya fara sauka saboda haka mm. qur'ani shine musulunci gaba da yawwa saboda haka nan dinnan aka fara saukar da alqur'ani inda ake tidin nan cewa garu hira'in inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake zuwa ya garu hira'in mufradan ya tahannasu bi gari hira'in qad atatu ba mm. yawa to risalan nan anan ta zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam da aka bayar da zaka rubuta eh, tarihin wato kamar nan da haka yanzu haka gashi lokacin da shugaba yake hawa wannan guri alaihi salatu wassalam wato babu wannan matattakala a haka ake hawa tsaunin nan shugaba ya zauna ya halwa ka gane sallallahu alaihi kar mu tsaya sai mun je raba to bismillah mu eh, jan ku bismillah bismillah afwan shekha bas abu ɗaya ne zan ce yanda Na'am. kobarar in yake hasko dutsen Ji. baya hasko hakikanin girmansa ko kaɗan ko baya kaɗan hasko hakikanin girmansa kawai dutse ne wanda sai in ka zo ka gani ni ba abin da nake cewa ina taka sai dai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka haqqan abdullahi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam الله أكبر لا إله إلا الله اللهم إنا آمنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ولم نره يا رب فلا تحرمنا رؤيته فلا تحرمنا رؤيته في دار الجنة وفي الدنيا يا ربنا يا رب العالمين الأمة والنينة كارتبت من الإيمان سوى النبي صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم سوى النبي نيرك الله وندا wato haske ya zo ya riske shi a lokacin da yake cikin wannan kogo kogon hira alaihi sallallahu alaihi wasallam wato hanyar ma mutum bai hango mutanen da suke kan hanya wato hanya ne haka haccan jama'a ne yan uwa allahu akbar sai imani yake sa iya hawa wannan waje musamman a irin wannan lokaci na azumi da da yawa ana son hutu saboda kiyayewan wahala na yanayin azumi amma da alhamdulillah alhamdulillah to alhamdulillah ga yan uwa sun huta sun gaji <laughs> limaza la la tamurruna mururan walau murul kiram na'am na'am tafaddal السلام عليكم وعليكم السلام والله نيم الحال ما اسمك؟ محمد الناصر محمد الناصر ما شاء الله وكيف أنتم؟ ما اسمكم؟ محمد من أي البلد؟ من بريطانيا بريطانيا نعم الحمد لله بريطانيا <laughs> لا بأس كما شاء إن شاء الله <laughs> كاي كأنك تعبان تعبان يبدو كأنك تعبان تعبان الله وكيف صديقك؟ صديقي كأنه يستطيع أن يمر ولكن أنت منعته من المرور انه امر خطير والله لا تجلس مثل هذا المكان مكان خطير والله لا ان شاء الله يدخر تاريخا ان شاء الله لهذه الزياره الميمونه المباركه مع وفد كبير من اماكن شتى to al'umma kun gan da yadda muke ta hawowa ga sai yadda muka gaisa da yan uwa hina yi zumin na gano to amma har yanzu mu zo rabi ba ga wajen da can muke hangowa wanda yake kusa da rabin tafiya a to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wajaje ne wanda kafin mutum ya isa zai haɗu da wajajen hutu amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yakan zo nan to nan mun iso can wajen da nake hasko muku to yanzu ga wani waje can wajen da ake ganin rumfan nan to nan wajen shine kusan rabi kuma daga irin salon da muka dauka na wato daukan wannan bidiyo shine da inda muka taho muna rage ɗauka sai mun ƙarasa wajen in mun haska gun sai mun isa amma ku ga irin tsayin wajen wa alaikum salam <laughs> wallah kai makan khatir subhanallah allahu akbar to alhamdulillah har yanzu dai ci gaba da ziyarar mu na yau gashi alhamdulillahi mun zo mahbatul wahyi wannan mahbatul wahyi nan ga munan muna hawa wato jabalun nur tun da safe gashi har rana ya fito wanda tafiya ne dai mai dogon gaske yanzu izuwa yadda muke nan ban san yaya zan yi in mana ga tsayin wajen ba to amma dai insha Allah za mu ci gaba da hawa muna fatan Allah ba mu dama mu kai yanda ake so a je to alhamdulillah gama mun hau kwaloluwar wannan dutse mun hau kwaloluwar wannan dutse ba abin da ya rage mana yanzu sai gangarawa mu je zuwa ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa wato yake zama a cikin kogon wanda yanzu mun hau tsakiyar wannan dutse kenan alhamdulillah ta kuna hango gida inda ka san kun hau cikin jirgi sai da wannan tudun wato wannan dutse jabal nur wanda ake masa lakabi da dutsen haske wanda dutse ne mai mugun tsayi wannan kuma kamar yadda muke jin tarihi akwai jabal thawr wanda manzo Allah sallama ya hau wannan ya fi wannan tsayi to ba wannan annabi sallama na shekara arba'in a rayuwarsa wanda Allah ke haurawa har izuwa nan da kansa wanda kun ga irin mashakkat da muka bi kafin mu iso nan nan ga wasu bayan Allah da ya kasan masfo suna yaban annabi sallama da yare mai daɗi sallallahu alaihi wasallam yan muna gangarawa kuma ke الحمد لله عن كلهم رضوان الله رضوان ربي عنكم يا أهل بدر منكم صلى الله عليه يرجو نجاة نكرم كونوا لنا يا هدنا شريكنا الخير شوشا بعض الشمالين الخشا شماس خيدا يشا آمر شجاع عبد الله شمسي أبو كبشا فشا يزيد خلاد النشا يزيد خلاد النشا شاهي أبو صبرا مشا كلهم ƙasar Moscow. Muna ganin da suke rera annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yabo akwai daɗi. To yanzu insha Allah za mu je mu shiga layi na gangarawa cikin wannan kogo mai albarka Jabal Nur wanda nan annabi ke zuwa zauna sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ga yadda ake layi da cunkoso ga nan za mu karasa wajen insha layi duk wanda ya je kan yi nafila domin samun dacewa da mun taka yadda annabi Muhammad ya taka Allahu akbar Allahu akbar wannan ya ishe falala ya ishe mutum falala a ce yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka ka taka allahumma salli wa sallim wa barik alai allahumma amin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam to ka taka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka wa karamin dacewa bane da kuma samun muwafaka da karin imani wanda insha Allah za mu karasa zuwa ga rauda din ai zuwa ga nan wato mahallin haske din gaba daya mahallin nur din kenan mun hau jabalin nur ga wasu daga cikin yankuwa uwa sun isa kogon hira suna tattasowa allahu akbar wanda wa'innan duka ayoyi ne daga cikin ayoyi na ubangiji wanda sha'air ne daga cikin sha'air na ubangiji wa man ya azim sha'air allahi fa innaha min taqwal qulub to alhamdulillah muna gangarawa za mu isa ga wato yadda ma'aiki sallallahu yake zuwa ya zauna har wahayi daga sidna jibril ya zo masa kai tsaye kamar yadda kullum muka faɗa kuma za mu ƙara na ta matakala dubu ɗaya har da arba'in da wani abu wanda a nan annabi sallama yake zuwa na shekaru arba'in sallallahu alaihi wasallam tare da wato dan guzirin sana abinci da zai zama a nan ga nan wato 'yan uwa su ma haka daga kasar somaliya wanda ga sunan damu gansu su ma su ta sun samu wasu daga cikinsu sun iso alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allah ka ba mu الحمد لله سلام الله عليكم سومالي نعم. الحمد لله <laughs> ما شاء الله أتينا وصلنا وصلنا وصلنا الحمد لله من نيجيريا الحمد لله إيه حضاري حضاري يا أخي والله هذا مكان صعب مكان تزل فيه الأقدام والله والله حضار حضار الحمد لله من iso wannan وجينا watu rawdan ay wajeena jabal nur ko gon hira alhamdulillah ما شاء الله ma sha Allah من هنا ما شاء الله اين اين الطريق برين الطريق ما في هنا ما في الله أيوة، نعم نعم تو نعم نعم هل عندنا زمن هنا ليس هناك طريق الطريق طيب من وين اروح الحمد لله alhamdulillah arja yani to nan shine tsugugun kogon hira wanda sai dai mutum ɗaya ya wuce nan ah, alhamdulillah tana ake shiga a wassala zuwa ga wajen da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga sallallahu alaihi wasallam masha'allah برمو الشقاء كوجون هي رد سون الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من يحني أزواج كوجون هي يا قيوم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله to wanda zifi kun riga ni isowa ishe to alhamdulillah alhamdulillah to ma mun shiga layi na samu alhamdulillah masha Allah alhamdulillah to alhamdulillah ga munan mun iso gogon hira wadda mun ɗauki dogon zango layi ya yi yawa amma alhamdulillah duka ga mun zo cikin yardan ubangiji matakali ɗaiɗaiɗaiɗai har matakala dubu ɗaya da arba'in wadda muka taho zuwa wannan waje mun yi kokarin mu tara wannan bidiyo ɗin ga shek <laughs> السلام عليكم wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am tafaddal alhamdulillah na'am mun gode wa Allah da samun mu anan kuma wato ni na tabbata duk wanda ya zo nan to zai samu wata irin nutsuwa saboda ko ba komai zai ƙara bayyana maka wane ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a bashariyar shi sallallahu alaihi wasallam gano wannan wurin kaɗai ni tun da na tsaya a nan tunani na ya bani kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi wannan wurin don ya rika zowa ya ta hannu fihi ma'ana yana bauta ta wasu darare kan ya zaɓe shi a matsayin wurin da zai rika zuwa sai da ya gano shi to gano shi ma ya rasulallah akwai abin mamaki nan sai da khadija allah ya kara mata yadda take tahowa ta ɗauko zad ta kawo na rasulullah ko da ke wasu ruwayoyin suna ta ne yake komawa mm. gida ya je ya sake shiri ya sake dawowa mm. ba wanda zai fahimci menene nan ya wurin yake sai wanda ya zo ya hau ya gani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi ya keɓancewa mutane kai dai ka sani wannan wurin to duk wanda ya zo ce zai shiga hmm. Da mun yayi nesa da mutane ba wanda zai iya zuwa inda yake gaskiya ne wannan gaskiya ne to in wani abu yana nuni zuwa gare shi shine koyin da shi da sufayen mu suke magabata shine halwa hmm, kake banta da mutane ka fuskanci ubangijinka Allah ya ba mu albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah ya saka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mafi alkhairin abin da ya saka mu wani abin halitta amin albarkar manzo Allah ya rasulullahi al-baytal amana wa ballaghta risala wa nasahata al-umma jazakallahu khairal jazai ya sayyidina ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi min barakatihi wa an yaj'alna fi silki ahibbaihi allazina hu mahabbatan sadiqatan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah alhamdulillah ah, masha Allah mun gode wa Allah mun saurari takaitaccen jawabi daga Sheikh Munir wanda duk wanda ya gani zai ga alamun jigata wallahi agigiti take wallahi wallahi agigiti take karara an gaji ya samu gajiya wanda wato matakala ce an tako ta ga kuma azumi alhamdulillah duka muna kan layi wanda ga cikin rauda a cikin eh, gar na hira wanda nan dutsen kansa ana ce masa jabal nur dutsen haski wanda kuma shine mahbab na wahayin annabi sallama da aka fara yi wa annabi hadisin nan na sayyidatuna aisha wanda yake cikin sayyid bukhari na cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tahannasu annabi yana zuwa nan yi ibada na wasu kwanaki idan ya zo da kayan guzuri lokacin da shekara arba'in in ya zo da kayan guzuri ya zauna ya kare sai sake komawa gida a wannan shekaru nasa sallallahu alaihi wasallam to haka lokacin annabi yake hawa babu matakali babu matattakali to nan ya da sabon da ya sa muka dage muka haskawa al'umma shine wato akwai alkhairin haskawa zai zamto da yawa wasu sukan ga annabta kamar lamari ne na wasa wannan babban al'amari ne da in ba Allah mutum ya zo nema ba bayan da za a yi mutum ya zo har nan ba komai ba ya zo har iya nan ya zauna ya yi ibada babu wani makusanci babu nan lokacin nan dijeji ne amma ga shi alhamdulillah albarkan annabi mu sawun mu ya zo nan wanda gabaki ɗaya duwatsu ne gabaki ɗaya gaba daya nan nan kusan makka gaba ɗayan ta haka take duwatsu ne ta ko ta ina ko ta ina duwatsu ne lokacin nan kuma jeji ne amma babu tunanin abun tsoro ko wani abu wanda har zuwa yanzu birrai sukan iya zuwa nan akan gansu kuma a irin yadda ya tabbata mana tarihi akwai jabal thawr wanda jabal thawr din nan yafi wannan dutsen amma haka annabi sallallahu ya hau a lokacin yana da shekaru sama da 50 sallallahu alaihi wa sallam to allahumma salli wa barik wa sallim wa majid wa sharrif wa karrim ala sayyidina wa habibina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam na'am la'allaka من بنغلاديش الحمد لله تتكلم العربية؟ تتكلم العربية الفصحى طيب، ولكن لأن هناك أصدقاء يتابعوننا لعلك لعلهم يستفيدون من كلماتك إن شاء الله نعم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله علي وسلم الاسم أولا بالتقديم أول اسمي يوسف من بنغلاديش الحمد لله دهكا نعم أنا أستاذ في المدرسة العالية الحمد ما شاء الله أنا آه، حديث المشكى الشريف الحمد لله تلميذي ابن ماجه الحمد لله نعم آه، آه، استاذ في مدرسه دار الفلاح دارين dhaka الحمد لله ما شاء الله ادعو ادعو منكم الحمد لله والله فرحنا بهذا التقديم الحمد لله وهناك هذا الاخ معنا اخي الصغير آه، آه، اخوك الصغير الحمد لله انت من صوماليا؟ انا من بنغلاديش بنغلاديش الحمد لله الحمد لله كانك الحمد لله وانت ايضا انت نعم، وايضا هو انا من جيزان من من جيزان من الجنوب الله اكبر الله اكبر جيزان وحتى تخطيت بقدمك الى هنا نعم هاي وكيف ركبت الصعوبات؟ العمره الحمد لله العمره نحن من نيجيريا أمين يمن هذا يمني الإيمان يماني والحكمة يمانية الله أكبر نفرح برؤيتكم يا جدادي يا جدادي الحمد لله الله تبارك وتعالى الشيخ من رجلك طبعا باللغة العربية إن شاء الله كوكبة من الإخوة المحبين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من شتى دول العالم وهذا الأخ الذي كان معي هنا من دولة الهند هند بنغلاديش بنغلاديش من بنغلاديش وكذلك بعض من الهند كهذا الأخ من هند يعني وهذا إنديا. من يمن وهذا من جيزان وهذا الرجلان إيه. من يمن ما شاء الله سوف ياتي اليه وقال فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان إيه. يماني إيه. اهل الخير واهل البركه الرسول عليه الصلاه والسلام يا الله نعم الشيخ ابو الفتي ايضا دل على شيء كما يدل على الروابط يعني القويه هكذا والله التي اوجدها الاسلام بيننا قبائل شتى والله الحمد لله والله wa rasul rasul alaihi salatu salam da Allah tabaraka wa ta'ala an yubarika fi yamani wa an yubarika fi sham wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yubidda alaina min barakati yamani amin amin ahma bi rasulillahi sallallahu wa sallam wa an yajma'ana kullan fi maq'ad sirqin inda malikin muqtadir bi jiwari sidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa allah yuhrimana Allah tabaraka wa ta'ala barakati sidna muhammad sallallahu alayhi alaihi wasallam nad'u Allah tabaraka wa ta'ala bi jahi hadha الوقوف وبجاي هذا المكان الذي أهبط الوحي وأنزل آه، على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أول مرة أن يفرج عن المسلمين وأن يدمر أداء الدين وأن يرد للإسلام مجده وعزته بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله नहीं देख रहा sai da komai yanzu muna jiran layi da shiga wajen da ma'aiki ya yi ya kuma yi zama na halwa nan shi ne kogon hira ga shawalfati ya koma sun kira ya tarira wa annabi yabo ga su muna layi ये ऐसा ही रखा था पहले से बाकी रखा था shawulfati yanzu uh, zai gabatar da nafila insha Allah layi uh, bismillah masha Allah alhamdulillah to alhamdulillah ga mun samu mun shigo Ah, Ah, alhamdulillah alhamdulillah sai di mala abbas masha Allah to alhamdulillah wala mushu ibrahim yana faɗin wani baiti yana ce wa hasbi ara shay'an ra'ahu Muhammadu. wa an anzilu ardan kana fiha wa ya ce ya ishe ni dukkanin biyan bukatu idan dai har zan ga abin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kalla da idansa kuma in sauka a garin da manzan allah sallama yake cikin garin wannan ya halatta hakan na jeshi muradu hajijil bahira ce jami'ihim jinanun min alhuri wal khawal wa asbi rashi an ra'ahu muhammadun alhamdulillah wa alaikum assalam wa amin alhamdulillah rabbil alamin wannan salli ki izin bala in shigo ko za ka shiga shiga shiga kai za ka shiga ni sai zaki bismillah bari mu da abun ba yawa bane ka san Allah yana ji bismillah akram Allah akram اقرا بسم الله